Что делать, если изучаемые нами шкалы не интервальные и даже не ранговые? Вот, например, признак из списка ценностей из базы ESS Important to seek fun and things that give pleasure. Это шкала ранговая, потому что в ней 6 градаций, и эти градации не привязаны к какому-то конкретному эталону или единице измерения. В таких случаях существуют так называемые непараметрические методы, которые выполняют функции, аналогичные функциям t-критерия или t-теста, что синонимом является. Познакомимся с их работой и заодно проведем параллели с соответствующими t-критериями. Плюс бонусом а, выполним маленькое методическое упражнение, которое состоит в том, что мы оценим, насколько устойчивы непараметрические и параметрические методы к ранговости шкалы, именно ранговости, а не интервальности. Мы это проверим следующим образом. А, два одинаковых признака, одинаковые значения для каждого респондента, но закодированы по-разному. Единичка в первом это 0 во втором, двойка это единица, тройка это десятка, четверка это сотня, пятерка это тысяча и шестерка это 10 тысяч. Итак, сначала посмотрим, как работает аналог Т-теста а, для одной выборки. Запускаю сам по себе сначала Т-тест, коль уж мы хотим сравнить. для этой перемены, допустим, я предполагаю, а, что значение наиболее распространенным будет, э, ну, в смысле, значением, э, которое репрезентирует выборку, будет little like me, допустим так. Я взял наугад четвертое значение. вставляю его и запускаю. Т-тест показал, что средняя равна не 4, и отличие от 4 значимо. По такой логике получается, что в признаке близнеце должно быть среднее значение в районе сотни. Точнее в районе 10, потому что 1 это 0, 2 это 1 и 3 это, собственно говоря, 10. Запускаем при таких условиях. И видим, что и близко не 10,